Итак, народ, сегодня нам надо собрать много помидоров. Надо сорвать их, отсортировать, надо их съесть. Но помните, главное – это охрана. Труда! Да, бальзам на мою душу.